हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेल सूर्य में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो चलिए मैं आज अपना रेड बस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि कल मैं धनबाद से कोलकाता है रेड बस के थ्रू ट्रेन सभी उतनी चल रही है धनबाद टू कोलकाता जिसके वजह से मुझे रेड बस से ही आना पड़ा तो वीडियो को फुल इन्जॉय कीजिए लास्ट में मैं रेड बस का टिकट का प्राइस आपके साथ शेयर कर आज भूल 本家の動け。 का प्राइस मुझे पड़ा पाँच सौ पचास वही अगर आप काउंटर से कटवाते तो आपको छः सौ पचास पड़ता लेकिन मैंने रीड बस ऐप यूज़ किया जिसके लिए मुझे पड़ा पाँच सौ पचास वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें